وانا ای وانا وانا وانا از مالو نستی وانا ای وانا از مالو استی وانا مخلومی به پرچمه دل سری که خورانا چر بر نره و راشم هن دیچم من در که رجانه هن بر نره و راشم من عوره که